aber Hauptsache, yeah, ihr Ding, mein Scheiß. Fick mir Bitches Deutsch, ich weiß nicht, wie die Schlampe heilt. Augen hängen so am Mann, ich glaub, ich von Burger Eyes. Sag dir mal, wie ich lebe, das ist Billy Life. Ich verringe nur Zeit. Ich soll die pull up, mir allein. Ich soll die pull up in meinem Mini-Coupe, let's get it right. get it right.